Гуляя по красному городу, не оглядывайся по сторонам. Гуляя по красной улице, ты видишь, что что-то не так. Твои грехи, твои воспоминания о самых страшных днях, твоя судьба, твои муки, твоя душа и твой страх. Небо не голубое, трава не зеленеет, вокруг лишь в глазах краснеет. Осмотрись, задумайся — что-то ты делаешь не так, грешник забытый. Загляни к себе в душу, в свое подсознание, грязью грехов не умытый. Ты видишь не то, что надо, чувствуй свою духовную плоть. Я вижу, ты не тот, кто должен и может себя бороть. Да простит Господь твою душу, тебя и грехи покаяния оставь. Смотри на мир другой, а если не смотри, то просто представь. Не выходи из тела, душа бессмертна, плоть сниют от времени. Твой след в истории, твоя судьба — лишь часть чьего-то бремени. Ты не забудь, еще раз, внутрь себя еще раз посмотри, и, отчаявшись найти свой путь, поднебесье.